İlgiz Əkbər, bu yeni yolda Pərvanə Tahir qızı ilə bərabər addımlamağa razısınız? Əlbəttə, əlbəttə, əlbəttə. Pərvanə Tahir qızı, bəs siz Elgiz Əkbərlə yola davam etməyə razısınız? Aha, dayı Elgizdir də, razıyam. Amma mən razı deyiləm. Aha. Elgiz Əkbər və Pərvanə Tahir qızı Ayırbədə, fərqli zirvədə.